кызыл фосфордун кычкылтекти күйүүсү кызыл фосфор металл эмес реакцияга кирүүгө жөндөмдүү ысытылган кашыкка күйгүзүү үчүн кызыл фосфорду салабыз кызыл фосфорду күйгүзөбүз күйүп жаткан фосфорду кычкылтек бар идишке салсак фосфор кычкылтекте күйөт көз уялткан жарык чыгат идиш ак түтүнгө толот бул зат фосфордун беш оксиди